¿Alemania vais a tocar? Así que llénalo, por favor. <laughs> ¿En serio? Volvemos dentro de 15 días. Somos como héroes del silencio. ¿Qué dices? Los héroes no llegan ni a la punta del pie. Vamos, vamos. Bueno, un Vamos en busca del santo grial, en realidad. Pues creo que lo venden por ahí, ¿Estamos algo publicado? Tenemos dos discos. Si estás siempre por aquí, nosotros ensayamos en Rospalas. siempre estoy aquí. Por eso, pues ya, ya habrá tiempo, no se agotan. Por el pasto Bueno, pues estamos... Nos acercamos nosotros un día aquí. Bien. Te lo cambiamos por unos litros de gasolina. A la izquierda, ahora ahí. A la izquierda para abajo, ¿no? Sí. Esto es lo más jodido, carga, descarga. ¿Cuántos discos llevamos? Dos de está bien, la verdad. <laughs> A lo mejor se venden. gira se organiza pues con muchísimo esfuerzo, con muchísimo eh, sacrificio, también con muchísima ilusión, eh, poniendo en práctica eh, redes de cooperación ajenas a lo que es la industria de la música, donde prácticamente no hay casi lucro. Normalmente lo que haces es montarlo tú, cuando eres un grupo pequeño. A todos nos resultado un poco complicado por temas de trabajo y tal, pero nos decidimos a, intentarlo. por el tipo de curro que tengo, pues estoy en casa delante del ordenador más tiempo y tengo mayor facilidad para contestar rápido a, mails y estas cosas. Entonces, también porque pues, respecto a estos quizás pues tengo más capacidad de, tener todo un concepto en la cabeza. referentes referentes Aerobits que vinimos a tocar y funcionó muy bien. Pero claro, de eso han pasado seis años y la movida es muy diferente ahora, pues porque aunque seamos varios miembros en Train que tocábamos en Aerobits pues de eso han pasado seis años, entonces no había ni Emule, ni MySpace, ni nada de eso, y con Aerobits teníamos bastante claro que el grupo estaba funcionando a un nivel underground bien en Alemania, cosa que con Train pues tampoco tenemos tan claro, ¿no? Es un poco ir ahí a ver qué pasa. la música conlleva una ética, conlleva una, una forma de pensar. Eh, un grupo de punk o de hardcore, lo que para mí significa eso. Tiene implícitas una serie de, formas de actuar que, también posibilitan ¿no? que la gente se sienta identificada con eso, que se sienta más cercana a ti. Y yo creo que eso es importante, que eso es lo que ha hecho del, del punk y del hardcore un, un movimiento musical realmente importante y un movimiento incluso social. Para mí es muy importante en mi vida diaria, incluso, No, solo a nivel de, aunque no lleve cresta ni, ni nada por el estilo, no lo necesito, no, yo no, no, pienso así porque me guste el punk o porque me sienta de tal o cual manera, sino que simplemente coincide. Lo más complicado es que es todo tú. O sea, para hacer la gira por Europa hemos puesto pasta a todos. A mí el punk me la suda, así, <laughs> en pocas palabras. Evidentemente, eh, lo que hacemos, no solo por el tipo de música, sino por, por la manera en que lo hacemos y por la, manera en que nos lo tomamos y cómo nos sentimos, eh, es punk. pero a mí lo que es el movimiento punk y esas cosas, pues me la, es que me la pela. súper ortopédico. Es que fue un, un, requisito en su momento. Cuando entré en Melovich tocaba como un como ¿Cómo tocabas? Una guitarra alta. Me voy a tocar con la otra. Es que no la acabo de pillar sonido la otra. Suena muy grave. Suena de puta madre, lo que pasa es que es de verdad. no tienes el sonido pillado. Estos son dos cinturones normales y corrientes. Mucho Pues la diferencia entre Mule Train y otros grupos es que sois, o Mule Train son mucho más amigos míos que otros grupos. Y con otros grupos es un trabajo. Pero con Mule Train es distinto porque son todos muy amigos míos. Y me lo paso muy, muy bien. Así que no me importa si haya problemas o nada, es, es como ayudar a los amigos, ¿no? So, jetzt wollen wir noch mal sehen hier, was hier geboten El atractivo para mí es que te enfrentas a, a una cosa desconocida, a una respuesta totalmente desconocida. Ah, Coño, se ha hecho amigos de una fotocopia suya. Este <laughs> hace un tatu, sí, eso. Tiene unos tatuajes, tío, que te flipan. Tiene, sabes que es un pech. Tiene tatuado aquí un dispenser de pech con la cabeza de Hitler, tío. Es que viene un tatuador a su casa yo, siempre digo que no, que no, pero ellos se dejan tatuar cualquier cosa, tío. Vienen a casa, cenan y anoche la se tatúan, tío. Así, pasa. que ¿Y dónde están? muy ¿Qué coño es tío. Here are my sets for, for grandma porn movies. Y puso un anuncio en, el diario diciendo, busco señora a partir de las 60 para producción de películas para adultos. Y sí, pues le mandaron algunas, le mandaron su foto. Y, y eligió una de aquí cerca que trabaja en la casa del, del cura, ¿no? Hostias. <laughs> estaba, estaba muy loca, tío. Estaba... ¿Y qué, ¿Llevan a una Y cuando, cuando se presentó yo estaba... Eh, hostia, tío. ¿Estaba buena? Buenísima. Y después de tres horas rodando, dijo Candini, oye, señora, <laughs> lo siento, aquí tiene su dinero, pero no puedo más. <laughs> es que era imposible, tío, <laughs> era... 207. 207, report of a suspicious auto. 207 out. Yo <laughs> me entiendo el mar, <laughs> sí, sí. Dije, vaya, tú, dice. Entonces el tío dice, y ¿te consta aquí? Entonces dije, no, toco en un grupo. <laughs> Tío, ¿sí? ¿Qué tipo de música? Pues tú, una salsa. ¿Qué tipo de música hacen? Yo, rock, rock and roll. Rock and roll, pero todo esto, el nombre así. Stop, wait, you've got to help us. ¿De dónde eres? Yo. ¿De Madrid? Sí, no has nacido en Madrid, ¿verdad? Yo. <laughs> Yo, no, no, Canary Island, from Spain, <laughs> no, no África. Canary Island. <laughs> Tío. también. ¿Y, dónde has dormido? ¿Y dónde has dormido? Yo, ¿dónde he dormido? Menos mal que tenía la dirección apuntada yo. Eh, aquí, ¿no? Muy cerca de aquí. ¿Y el resto de tu grupo? ¿Cuántos soy Yo. Joder, colega. Listen, don't worry, we'll manage. ¿Y hasta cuándo te vas a quedar? Yo, eh, no, no, ya en eh, hora me voy a Stuttgart. Mm, ¿Y Stuttgart. ¿Han tocado aquí? Otro, yo, sí, ¿dónde? Yo, I don't remember the... Digo, ah, es así de pronto para buscar un flyer, el flyer, ¿sí? Y se echó la mano a la pistola. Y yo, cuando fue a sacar los Claro, tío. Y después el tío, no, después de comprobarlo, tío, ¿no? Que pases un buen día y tal, no sé qué, yo... Es que digo, antes de eso digo, es una bonita serie, sí. Yes. Muletrain es un grupo que es muy difícil de poner en una escena o en un, en un, cajón. No sé si me explico bien. Porque para hardcore es demasiado rockero y para rock es demasiado hardcore. Pero es su visión de música la que quieren hacer. Y esto es lo que me gusta a mí. Es su visión y por eso creo que es un grupo muy excepcional. muchas chicas porque parecéis un grupo de, emo pop en esta foto, ¿eh? machete. ¿Veis esta foto? ¿Qué dice? ¡Hostia! ¿Qué pone? Bullet uno de los mejores más populares grupos hardcore punk de España. Esta agresión, esta, es que no lo no, se ha visto durante 10 años en esta forma, tío. Durante 10 años, no sé por qué, 10 años. La visión de Muletrain, Train, la que me parece a mí, es hacer ruido y construir un muro de noise, de, de, ruido, ¿no? Y de impactar a la gente. Y esto cuesta de entenderlo, creo yo, porque la gente supongo que estará asustada. que hacemos. A mí las etiquetas hace mucho tiempo que no me, no me interesan lo más mínimo, me interesa lo bueno y lo malo según mi percepción. Sí, sí, sí, poner una canción. ¿Pasa, eh? Se Te para ver si es Ah, ok. Let's go, let's Ah, ah ok, thank you. O sea, deja esta, porfa. ¿Eh? Deja esta. O sea, rock and roll parte tú de Gary Glitter. Susi 4 tiene. Susi 4 tiene ¿no? todo. Hemos tocado con algún grupo espantoso, pero también está bien, ¿no? Ver que no sé, no estamos tocando con grupos de punk rock o de, hardcore a nuestra manera en, ninguna de las fechas. Todos los grupos con los que hemos tocado eran cosas que estaban bastante alejadas de nuestro rollo. Desde eso, un chaval con una acústica cantando bueno, unas canciones así que no son muy de mi estilo, hasta un tío con, haciendo ruidos con un banjo. Eh, está bien, es, no sé. trouver C'est dans la caserne des pompiers. Et là-bas, vous redemanderez, parce qu'après, c'est compliqué. Donc, vous tournez à gauche, vous tirez tout droit, et vers les pompiers, vous redemandez. Ok, merci. merci voilà. Pardon Tu connais la rue euh, Notre-Dame ah, Oui, merci, hein. Vamos a desmarcar Notre-Dame, Notre-Dame, tío. ¿Has visto? entrons entramos Mira, aquí hay un Black Hawk, seguro que está por aquí. Si se puede. La regarde la, la, la rue Denis esa. vous connaissez Cuidado por aquí, cuidado por aquí, Toby. ¿Aquí qué pone? Es que la Rue de Coffier, ¿es esta? ¿Esta? es esta. Ah, es esta, tío. Va a ser verdad lo de que eres hijo de Dios, ¿eh? Es esta. estoy con 30 HF y Tío, estoy que me cago encima, macho. Pues que hay que hacerlo, porque hay gente que, ha ido a verte, ¿no? Y yo eso lo respeto mogollón. Para mí eso es muy importante. Si ha venido uno, ese uno se merece que, que des todo. Sí, básicamente porque tienes que tocar igual. O sea, es que <laughs> es una tontería coger y decir, es que hay 30 personas, esto es una mierda. Pues no. Menudo gatillazo. Pero hombre, cuando hay respuesta, la dinámica es otra. Mucho más ilusionante, quizás. Ahora mi ideal sería estar en casita con mi cama y con mi edredón. Tengo hemos hemostrontelitis. tías? Hay unas cuantas. Joder. Y yo con esta pinta de famélico. todos nosotros somos unas personas que yo creo que tenemos las cosas bastante claras, ¿no? Y eso hace que de alguna forma... Eh, no que te conformes, ¿no? Porque no es conformarse, ¿no? Eh, siempre en, la banda ha habido una, una exigencia de superación a todos los niveles, ¿no? Cuidado One, last one, one last one. No, that's where the guys go. <laughs> fucking tired. That was the best, smallest concert we ever had. Sí, es que si lo hacemos todos la hacemos Ya, pero va a empezar a pasar esto. ¿Sabes? Si lo llevamos todos bien. No, no, sí, si no sí, van a empezar, estoy de acuerdo contigo. Van a empezar a eh. aparecer portadas. Pero aquí no lo vamos a terminar y lo vamos a hacer tú y yo y son muchos papeles. Esto me lo hago yo ahora. verdad. que no me lo seas bruto, tío. Triqui, triqui. No tengo nada mejor que hacer. Puedo ver el paisaje, tío. Sudando, ¿sí? yo lo que veo es que es bastante profesional a nivel de, de, sonido, por ejemplo, de la hora de las pruebas de sonido, ese tipo de historias. Se funciona a un nivel muy, muy profesional, aunque seamos un grupo pequeño y estemos tocando en sitios muy pequeños, con mm. poca gente y tal. Pero la forma de trabajar de la gente, ves que llegas a una prueba de sonido y los tíos saben muy bien lo que están haciendo yo creo que esa es la principal diferencia. Luego a nivel de público, pues bueno, te encuentras ciudades en las que la gente puede estar más metida y se lo pasa mejor en el concierto y te encuentras sitios en los que la gente es un poco más fría, como en España. hay una pandilla de loqueros ahí que no se va ni de coña, <laughs> tío. ¿No se Sí, sí, sí, yo. Venga, coño. Va, venga, tío. No se va ni de coña, tío. <laughs> Son muy... Son muy grandes. pedido huevos, pues, tío. ¿eh? Ah, tío, claro. claro, me he hecho el chulo. Y, he pedido dos. Has pedido un pedo de quinceañero. he pedido, pues ponme dos, en vez de una, ponme dos y un, y un chupito, tío, de, de, lo más barato que tiene. Me he gastado todo lo que he ganado de esta gira hoy. 30 euros. Me, he gastado 30 euros, eh. ahí. 35 euros me he gastado en una vez, tío. Pero ¿sabes qué? Ha sido una ...investición. Inversión. <laughs> Inversión. Una inversión. <laughs> Ha sido una inversión en un proyecto futuro. <laughs> Tú con tus putas toallas, tío, que me tiran la puta mierda, tío. Con tus putas toallas de mierda, tío, que no sirven para nada, tío. No nos sirven para nada, pero eso es una puta mierda, tío. Esto está todo cagado, <laughs> que no sirve es es una puta mierda eso. Me van a mandar merchandising. Sí, pero yo me quedo con su cara. Es una puta mierda. Mira, esto, aquí no puedes dormir de eh, coña, tío. Pero joder, la cárcel es un lujo. Te voy a dormir. puta mierda, Que vemos la puta colchona que la este que sale... A ver si vas a salir despedido, tío. Tío. Puta Europa, tío. Es una mierda. Esto es una mierda. <laughs> Oh, oh, oh a arrepentir. Bueno, tampoco está mal. No, no está mal. Está que te cagas. Tocas ahí, tío, te, hasta que ya eh, no pueda seguir tocando y me voy a Yo en general creo que hay un error, y no hablo de muletrain, digo ah, También a mí me parece un fallo los grupos que hacen bises siempre. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si son bises, son bises. Pero que no hacía falta el punto, que hay veces que tiramos de lo del final un poco para... porque es muy efectista. Ya. Cuando un concierto no ha acabado de funcionar del todo, haces el cabra... Pero los bises no están para eso, tío, tampoco. No, pero lo hemos utilizado así o no. A veces, a veces. A veces no siempre, pero a veces lo hemos utilizado así. Y ayer la peña tampoco estaba en plan de... al nivel al que lo hacemos nosotros es bastante extenuante, yo creo. cuando no llegas a dormir bien ningún día, vas acumulando y al final llegas roto. Vamos intentando cuidar las cosas, pero tradicionalmente nuestro punto débil es eh, que muchas veces no, nos, cuidamos demasiado el sonido. El grupo tiene que sonar alto, tiene que sonar potente, tiene Pero a veces el, el hecho de decir, bueno, subiéndolo todo se soluciona otras cosas, pues ahí en muchas ocasiones yo creo que nos hemos equivocado. Es que muchas de esas las canciones sí es divertido probar cosas nuevas, pero luego en directo es como mucho más divertido. <laughs> Tres acordes arriba abajo y que sabes que es lo que no sale mejor, yo creo. Pero qué coño técnico, <laughs> si consigues ahí eh, de pronto conseguir algo, algo, algo muy salvaje, ¿no? Es, siempre es difícil conseguir ese, ese momento, ¿no? tocar en un sitio enano que tienes a la peña aquí es como que te rebota la energía enseguida. y aparte que es, es lo que mejor controlamos porque es donde hemos jugado siempre. Lo que veo, em, quizás a, lo mejor veo que a veces pensáis que tenéis que subir el volumen mucho para tener un, un cierto impacto. Y siempre va, mm, entonces siempre la voz sufre. Sufre la voz porque a veces no se puede subir más el volumen del, equipo. Mulitrain tendría que bajar un poco el volumen de las guitarras, más que nada, creo yo. A mitad de concierto me di cuenta que ya no podía seguir tocando con el bajo. Pensé que me El día anterior me había dado cuenta, pero pensé que era una tontería y, a mitad de concierto me di cuenta que no sonaba eh, tuve que cambiar el bajo, que eso ya me da muchísima rabia, y fue cambiar el bajo y a las dos o tres canciones se me rompió otra cuerda y ya es, me enfadé mucho, <laughs> estaba muy cabreado. Muchas veces acabamos conciertos y estos están contentísimos y yo no, y al revés también. porque pues claro, yo escucho desde mi sitio lo que yo escucho y y en función de eso estoy yo más o menos cómodo. poco. got bad news, we can't play. Our <laughs> drummer called me uh, oh. one hour ago and he's uh, he got migraine, oh. uh, yeah, terrible yeah, yeah. headache, and he's like. It's like Hello. I think the fourth or five show. My name is We end up playing. Hello, F. Unbelievable. Hi, I'm F. So who's your drummer? Gives drei, drei, vier uh, the drummer. You're the drummer. Yeah, he's because drummer. we thought, yeah, okay, then listen to the six songs from our demo track, uh-huh. listen to them closely, and then, then we could play, because we, we can play. We are now listening to the songs. Okay. ¿Vamos? Oh, I'm waiting for you. Pero Pero ya yo me metí. Dice que ya no suenan así, que ahora suenan como los Who, dice. Oh, okay first, listen first, give to yourself. Listen. I play with the, with the bus. Yeah. The ring of the bus. Yeah. Django! It goes back. It's like okay. Uh, first information. Okay. Ah, okay, this is difficult. And also break. Okay. And listen. ¿El papel dónde lo he dejado? Adentro. Ay, ah, fe. <laughs> ¿El papel? Nunca un papel había tenido tantas utilidades. Coca-Cola. Cállate la boca. Ah. Ay, <laughs> la voy sí. Pues nada, todo tuyo. ¡Ay, tabule. Es que yo no quiero tabule. Pues yo cuando más incómodo me siento, obviando aspectos técnicos, o sea, obviando que, pues, que salga todo, que, yo qué sé, que, empieces a romper cuerdas o, o, que suene todo mal, pues, o sea, obviando cosas técnicas, para mí lo peor es cuando estás tocando delante de gente a la que le sudas la polla. disfruto casi siempre, a no ser que estés tocando en unas situaciones muy, muy, muy chungas y en un sitio en el que a la gente le importas una mierda y ese tipo de cosas que alguna vez nos ha pasado. sí que es cierto que en algún concierto me he visto como, cumpliendo la papeleta, pero por, por causas eh, ajenas a la banda. Oh, sois un público fabuloso. Joder, aquí apesta alrededor de esta furgo, tío. No sé. Es que haga el primer relevo? ¿Qué? Hago, yo, el segundo. Un poquito de... Déjame salir de aquí. Déjame salir. Déjame salir de aquí. ¿Qué dijo? ¿Que no habían gasolinera? No digo nada. Ibar. Está ahí fuera, tío. Operaciones delicadas. cortarse un poco con los pedos, tío, que ya la furgoneta huele tan mal, tío. Cada uno de nosotros es de su padre y de su madre. Eso está claro. O sea, pero sí que no sé si a base de estar tantos años <laughs> tocando juntos y haciendo más o menos lo mismo, sí que tenemos cosas en el carácter que coincidimos. Sí, yo creo que tenemos un sentido del humor bastante parecido todos. ¿Quién me cambia el sitio? <laughs> ¡Ah! no. Como me grabéis la polla, <laughs> te, te meto la cámara por el culo. ¿eh? Oye, voy a necesitar otro vaso. <laughs> ¡Oh, huele a orines, tío! ¡Oh, Dios! ¿De dónde los tienes? ¡Ah! Me he dado un litro. ¿eh? <laughs> De Mario, la primera impresión que tengo es conocerle en el gueto, el bar de Chueca, eh, cuando él iba iba rapado y con el, flequillo así a, los Misfits. Y, él iba con, <laughs> iba con, pantalón con bermudas de NoFX y, <laughs> y, en plan eh, un poco patinete. <laughs> Eh, Nacho entró a formar parte de Beach cuando, pues en un estadio más o menos temprano de la banda. Cuando nos quedamos sin bajista y batería andábamos eh, Laura y yo pensando qué hacer y <clears throat> y se nos ocurrió que en HT, que era un tío que le veíamos con ganas, que conectábamos con él y tal, no había tocado bajo en su puta vida. A Ibar le conocimos cuando eh, Aerovich decidió meter un segundo guitarrista. Me acuerdo perfectamente el primer día que, el día que vino a probar con Aerovich, <laughs> que llevaba el pelo largo y empezó a probar, se, se caló la guitarra y tenía la guitarra aquí. <laughs> tenía la guitarra sobaquera y le dijimos, no, la guitarra te la bajas, <laughs> eso es lo primero, sin haberle escuchado tocar ni nada y, fue muy gracioso. La primera imagen que tengo de Nachete era decir, joder, este tío toca con el bajo en los putos pies. Después de buscar mil baterías que pasaron por, por Moletren y bueno, por la última época de Beach, pues encontramos a Servan que, que, yo creo que nos dio un equilibrio perfecto como grupo. Sí, yo sabía lo de Rubí y tal, ¿no? Pero Joder, me hicieron dos pruebas para entrar. Joder, <laughs> joder, no estaba entrando en King Crimson. Joder, dos pruebas. something that we gotta be the hip. The hip durante muchísimos años más tocando en una banda de este tipo, no me lo veo. Igual que no me veo muchísimos, muchísimos años más eh, llevando chapas con eslóganes. ¿no? Siempre hay épocas personales de cada uno que, te cuesta mucho más salir a tocar o ha habido épocas que personalmente están pasando por malos momentos y, para mí salir a tocar era un suplicio. Eh, pero bueno, pues lo miras con perspectiva y dices, bueno, eh, si, si ahora tiro la toalla me voy a arrepentir durante muchos años. Y, y prefieres hacer el esfuerzo.